नमस्कार दोस्तों फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है दुनिया में बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं ऐसी ही एक जनजाति हुंजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ों स्थित हुंजा घाटी में पाई जाती है ये घाटी भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पास पड़ती है इसे युवाओं का नखलिस्तान भी कहा जाता है हुंजा घाटी के लोगों की औसत उम्र 110 से लेकर 120 साल तक होती है इस जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और जवान दिखते हैं खासकर औरतें जो कि 60 साल तक जवान रहती हैं और वे इस उम्र में भी संतान को जन्म दे सकती हैं हुंजा घाटी हिमालय की पर्वतमाला पर स्थित है इसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है हुंजा जनजाति की जनसंख्या लगभग सत्यासी हजार है यह जनजाति और इनकी जीवन शैली सैकड़ों साल पुरानी है हुंजा जनजाति के लोग बिना किसी समस्या के कई सालों तक जीवित रहते हैं कहते हैं कि इनमें से कई लोग तो 150 साल तक जिंदा रहते हैं हुंजा जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारी का तो उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना इनकी खूबसूरती और जीवन का राज इनकी जीवन शैली में छुपा हुआ है हुंजा के लोग शून्य से भी नीचे के तापमान पर बर्फ के ठंडे पानी में नहाते हैं ये लोग वही खाना खाते हैं जो ये खुद उगाते हैं जैसे कि खूमानी मेवे सब्जियां और अनाज में जौ बाजरा और कूटू ये कम खाते हैं और पैदल ज़्यादा चलते हैं रोज़ाना 15 से 20 किलोमीटर तक चलना और टहलना इनकी जीवन शैली में शामिल होता है साथ ही साथ हंसना भी इनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है हुंजा कम्युनिटी के लोग फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग मांस बहुत कम खाते हैं किसी खास मौके पर ही मांस पकाया जाता है इस जनजाति के लोगों को बुरसो भी कहते हैं इनकी भाषा ब्रुशास्की है कहा जाता है कि ये जनजाति अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं जो कि चौथी सदी में यहाँ आए थे हुंजा घाटी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंदीदा टूरिस्ट जगहों में से एक है दुनिया भर के लोग यहाँ की पहाड़ों में छुपी खूबसूरती देखने आते हैं इस जनजाति पर कई लोग किताबें भी लिख चुके हैं अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें